Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seleksi kompetensi dasar imunisasi pemerintah Kabupaten Kuat dari tanggal 8 sampai dengan 12 November 2018 yang belum memenuhi sasaran agar tidak mempercayai oknum yang mengatasnamakan pemerintah pusat, panselnas maupun dalam hal meloloskan peserta yang tidak mencapai presiden dengan meminta balas uang atau sejenisnya.